Я очищаю все свое существо во всех формах его бытия от начала времен. Я открываюсь любви и свету во мне. Господь, помоги мне видеть Твоими глазами, слышать Твоими ушами, говорить Твоими устами, ощущать и лечить Твоими руками. Любить и прощать твоим сердцем. Творить добро на благо всей Вселенной. Все больше любви, о Господь во всем моем существе. Прошу рейки.